sam bio jako mali kada došlo je do rata Stanem jebene sirene kao najevu granata Buda naokolo vatra od oružene sile I u rukama dželata koji puca na civile Molio sam kevu da me drži jer se plaši I da ponovo ko neka dole odemo kod naših Rodbina na Kosovu odrastanje uz bajke I ljude što te vole I jedan deo mene uvek je osto dole Ujakove probe, zatim predstave na bini Onaj jedin mali brod koji stoji na vitrini Ova urezana sećanja su dublja nego reči I nakon 13 godina ja mogu samo reći Na zvuk je aviona Svi su trčali do podruma Kromovi su pucali sa skoro svakom bombom Zato nemoj da me pitaš zašto ne volim te slovo Paljeni su domovi pred ikonom i Hristom Ovde gaženi su grobovi tom američkom čizmom Ostaće imena tu na mermeru da venu Tih patriota i Srba što su ginuli sa puškama na slici Sada nisu više s nama jer su nebeski vojnici Palili su crkve nama, rušili su škole I najhrabriji Srbi danas ostali su dole Poštovanje njima za svu pretrpljenu bol Oni brane svoju veru, svoje ognjište i dole više slavlja ni medalja niti dočeka Mrlje su na savesti pa treba da se boje Nekom sudi ruka zakona, a nekom one i gore Ratni profiteri što su bežali sa robom Danas postali su šefovi sa firmom i diplomom Završen je rat, da li je posljedica mogo? Omladina na tabletama po sektama i strogo. Narod jeste pregežen, al nema više snage da se ratuje i kolje Godine su prošle ali sećanja me gaze Onaj vidno od da dila ne sa dedine terase Nema više rodbine ni praznika ni poklona Zapadni špijuni žele i odcepljenje Kosova Zemlju ste nam prodali kreteni u fotelji Nek vam prašta onaj gore ja ne mogu i ne želim Bye.